Eh bien bonjour à tous, bienvenue chez Loïc et Julien. Je suis Loïc et je suis ravi de te retrouver. Julien, comment tu vas bien Moi aussi Loïc, je suis ravi de te retrouver. Ça va super et toi Ça va très très bien et on est ravi de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo dans laquelle nous allons parler des... des tableaux. Eh bien oui. Donc euh, le tableau, c'est euh, une nouvelle variable qu'on va utiliser. qui, contrairement aux variables qu'on utilise usuellement, qui ne peuvent contenir qu'une valeur, bah, va pouvoir contenir plusieurs valeurs. Donc on va avoir un tableau euh, qui va être découpé en cases, et dans chacune des cases, on va pouvoir trouver une valeur. Euh, la règle euh, qui va être importante, la première règle, c'est que toutes les valeurs contenues dans les cases du tableau devront obligatoirement être du même type. Donc on va avoir soit dans nos cases que des entiers, que des réels, que des boulins ou que des chaînes de caractères. Alors euh, ensuite, la deuxième chose qu'il va falloir faire avec ces tableaux, c'est pouvoir les repérer dans le tableau chacune des cases pour pouvoir retrouver chacune des valeurs qu'on y a stockées ou aller modifier le contenu de ce tableau, modifier le contenu des cases. on va devoir repérer chacune des cases et c'est assez simple puisque en algorithmique, les cases sont tout simplement numérotées par un numéro qu'on appelle un indice. C'est le terme qu'on utilise pour définir ce qu'est le numéro de la case, on appelle ça un indice. Alors il y a une règle absolue en informatique qui revient dans tous les langages de programmation et globalement partout en informatique, c'est que la numérotation commence à 0. Alors je m'explique, si vous avez un tableau de 4 cases, les cases vont être numérotées 0, 1, 2, 3. Donc si on généralise, avec un tableau de n cases, eh bien les cases vont être numérotées de 0 jusqu'à n-1 tout simplement. Ok, donc voilà pour les règles de base d'utilisation. Euh, quand on va créer une variable de type tableau, ben, on va commencer, comme pour euh, toutes les autres variables, par euh, les déclarer. Lorsqu'on déclare un tableau, nous avons trois choses à spécifier. Nous avons le nom du tableau, le nombre de cases du tableau et le type de valeur contenue dans le tableau. nous avons ici la syntaxe générale. on commence par le type de données contenues dans les cases, puis nous avons le nom du tableau et entre crochets le nombre de cases, puis un point virgule comme après toute phase de déclaration. Alors on va prendre un petit exemple. Ici on a un petit algorithme, hein. il y a juste la partie déclaration, et en déclaration de tableau. Première instruction de déclaration, on déclare un tableau qui s'appelle tab, qui est un tableau de 4 cases, puisqu'on a mis le chiffre 4 entre les crochets, et puis c'est un tableau qui ne peut contenir que des réels, ou des entiers qui sont des réels particuliers. Euh, attention évidemment, l'entier que vous mettez entre les crochets dans la déclaration est forcément un entier. Hein. Vous ne pouvez pas mettre un réel, un tableau de 3,5 cases, ça n'a aucun sens. Donc euh, c'est forcément une valeur entière. Autre exemple, juste en dessous, on déclare euh, dans la même instruction de déclaration deux tableaux, T1 et T2, qui sont tous les deux des tableaux qui ne peuvent contenir que des entiers. L'un fait 42 cases, le premier T1, et le deuxième fait 73 cases. Et on a un point virgule à la fin de ces instructions puisque ce sont des instructions. Une fois que le tableau est déclaré, euh, comme pour n'importe quelle variable, on va souhaiter euh, l'utiliser. pour l'utiliser, on va euh, soit vouloir récupérer sa valeur, donc ici la valeur comprise dans l'une des cases du tableau, soit vouloir modifier la valeur de l'une des cases du tableau. pour ça, la syntaxe, c'est le nom du tableau et entre crochets le numéro de la case à laquelle on souhaite accéder, soit pour afficher le contenu, soit pour l'affecter une autre valeur ou la case que l'on souhaite modifier éventuellement. Donc nom du tableau, crochet et numéro de la case, et on se rappelle une chose, c'est que, comme le disais tout à l'heure Loïc, la numérotation commence à 0. C'est-à-dire que si euh, la troisième case m'intéresse, c'est la case d'indice 2. Oui. Alors justement, petit exemple, on souhaite ici, donc on a déclaré un tableau d'entiers de 4 cases, à nouveau, il s'appelle tab, toujours, c'est un peu la même chose qu'avant, si ce n'est qu'il ne contient ici que des entiers. On souhaite afficher, en imaginant que le tableau est déjà rempli, afficher le contenu de la première case. Eh bien on va faire quoi On va tout simplement l'instruction écrire, entre parenthèses, tab, entre crochets 0 pour aller chercher le contenu de la première case du tableau pour indice 0, et puis un point virgule à la fin qui permet de faire cette instruction d'affichage. Si maintenant je souhaite modifier la troisième case du tableau pour y affecter la valeur 42 par exemple, eh bien je vais écrire table entre crochets 2, reçoit, avec la flèche de l'instruction d'affectation habituelle qu'on connaît, reçoit la valeur 42 et un point virgule. Voilà comment on, fait une affectation dans une case du tableau. Alors évidemment après euh, on peut combiner avec toutes les toutes les autres instructions de l'algorithmique, euh, le lire, les tests, etc. Tout ça, c'est exactement la même chose. Alors, euh, pour euh, aller un petit peu plus loin, on va prendre un exemple générique. Imaginons qu'on souhaite stocker et calculer la moyenne des notes d'une classe. Donc on va prendre une petite classe de 4 élèves, ce sera déjà pas mal, et puis donc on souhaite euh, stocker les notes, afficher la moyenne, et puis éventuellement faire d'autres traitements derrière, comme regarder combien il y a de notes sous la moyenne. Si on fait avec ce que vous connaissiez jusqu'à présent, c'est-à-dire des variables, eh bien vous voyez le problème ici, c'est qu'on est obligé de déclarer autant de variables qu'il y a de notes. Alors imaginez une classe de 120 étudiants, il faudrait déclarer 120 variables, ce qui pose parfois des problèmes. Ouais, alors en tout cas euh, c'est long. Donc voilà, on a, euh, cet algorithme-là écrit de cette façon-là, et maintenant on va le réécrire euh, avec un tableau. Donc ici on déclare un tableau de, 4 cases. L'intérêt c'est qu'on va avoir quelque chose de, plus simple et de plus clair. On a une seule variable qui contient toutes les valeurs donc on a, une bien meilleure lisibilité. Donc si on a déclaré le tableau, on va demander ensuite à l'utilisateur de saisir des valeurs en faisant l'instruction lire autant de fois que nécessaire et en pointant sur euh, la case, la première, donc euh, nom du tableau entre crochets 0, puis la deuxième, donc entre crochets 1, la troisième et la quatrième. Alors comme pour n'importe quel algorithme, on est capable de faire une trace, même si euh, notre algorithme contient des tableaux. La seule petite différence par rapport à ce qu'on a fait avant, c'est qu'à chaque fois qu'on va faire une instruction d'affectation sur le tableau, c'est-à-dire que le contenu va changer, on va être obligé, on, va se forcer à réécrire tout le tableau pour savoir vraiment quel est son contenu à chaque instant. Donc on va faire la trace de ce petit exemple. Donc premier message qui apparaît à l'écran, c'est le message entrer les notes, hein, puisqu'on a la première instruction écrire entrer les notes, et puis l'utilisateur va saisir une première valeur. Alors il va par exemple saisir la valeur 15, 15,0 parce que si c'est un tableau de réel, cette valeur 15,0 est stockée dans la première case du tableau, la case d'indice 0, puisqu'on a écrit l'instruction lire entre parenthèses note entre crochets 0, donc ça stocke bien la valeur dans la case d'indice 0, la première case de notre tableau. Instruction suivante, l'utilisateur entre la valeur 8, cette valeur 8 est stockée dans la deuxième case du tableau qui a pour indice 1, puis l'utilisateur entre la valeur 11, vous avez compris le système, la valeur 11 est stockée dans la troisième case du tableau qui a pour indice 2, et enfin l'utilisateur entre la valeur 12,5 qui est stockée dans la dernière case du tableau, l'indice 3. Donc ensuite on va, euh, donc là ici on a fait euh, la partie modification du contenu des cases, maintenant on va récupérer le contenu pour euh, en faire un traitement, donc ici on veut calculer la moyenne, donc pour ça on va faire la somme des contenus des, des quatre cases, donc pour faire la somme, eh ben, c'est le euh, nom du tableau entre crochets la case 0, plus nom du tableau entre crochets la case 1, 2 et 3 pour avoir les 4 cases. on fait la somme de ça, on divise par le nombre de valeurs, ici c'est 4, et on obtient la moyenne que l'on affiche à l'écran. Donc voilà, ça c'était notre premier exemple. Là-dessus, on voit qu'on a euh, simplifié l'écriture par rapport à la déclaration de autant de variables qu'il y a de notes à stocker. Mais peut-être qu'on euh, vous avez peut-être perçu qu'on pouvait encore simplifier la chose parce qu'on a pas mal d'instructions qui sont très similaires. Euh, notamment ici les quatre lires qui sont euh, vraiment, c'est la même instruction à chaque fois, sauf l'indice qui change au fur et à mesure. Et donc, dans la prochaine vidéo, on vous montrera comment simplifier euh, ce genre d'étape. Quel suspense <laughs> À bientôt Ciao Ciao